Oh mein Gott. Also, jetzt hier das getrocknete Bild. Und ihr seht eigentlich schon, hier sind die Pigmente richtig zerstreut. Jetzt auseinandergerissen. Also nicht gut. Stellenweise ist es damit gut geblieben. Auch das Kupfer kommt richtig gut. Aber hier haben wir zum Beispiel, eine, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, eine richtig dicke Schicht, wo es gar nicht zerlaufen ist. Hier dann auch wieder gut geblieben. Aber hier habt ihr Stellen, alles ah, gar nicht gut. Okay, das wollte ich euch nur zeigen. Funktioniert also nicht mit dieser Holzlasur, von Hornbach ist die, also vom Baumarkt. Ich zeige euch aber noch das andere, das davor, also im vorigen Video. Das ist eigentlich so gut geblieben. Relativ gut geblieben, weil hier sieht man es auch. Da zerreißt auch die Pigmente und reißt ein bisschen ein. Also, nicht versuchen mit dieser Holzlasur oder Holzlack. Gut, dann wissen wir Bescheid. Also, der Test war es auf jeden Fall wert. Dann macht's gut. Ich hoffe, euch hat's was gebracht. Nicht nachmachen <laughs> und trotzdem gefallen. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.